Belakangan ini muncul kembali sebuah video yang tengah viral di media sosial, khususnya Instagram. Tampaknya video ini tengah banyak digandrungi oleh kalangan, khususnya Indonesia bagian timur. Ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya ya ya. ya. Hey. Okay. <laughs> yeah. Oh shit. Satu, dua, tiga, dah boleh ya, ya. Barang terputus sayang Kasih lanjut terus goyang Saya sudah pernah bilang Tapi kamu masih datang Barang ada jalan biasa saja Tanya bro tanya ke sebagai apa Tinggal mau bos sampai yosa Ini yang dong bilang sibuk ini right here Aku tanya baku tanya sampai lain sudah osa. Macam itu salah terus kau maunya tuh apa Jujur sampai sukses ini belum jelas masih dalam proses Oh udah gede daga daga daga daga dapat blok Sayang punya hidup kami sibuk di bodok Dari WAIG sampai Evi macam sok Ket langsung macam sama blok Pasukan tabrak tenda goyang sampai kalau rusak Oleh sampai basah otot kepercayaan botak Barang ada jalan tapi kam tinggal mau kontak Nanti sub kelar baru kam kaget mendadak satu kompleks ocean bikin Eti sakit perut Bicara sampai tutut tut, tut. Samain drama dari pojok sampai sudut Barang terputus sayang Kasih laju terus goyang Sang sudah pernah bilang Tapi kamu masih Katanya mau Kim sebagai apa? Tinggal mau bos sampai yosa Ini yang dong bilang sibuk imu ramu mah shit. <laughs> hey, okay. ya, ya, ya, ya. Bah, barang ada jalan biasa sayang. Santai-santai jua barang takkan hilang. Dengar-dengar dulu boleh yang saya bilang. Jangan banyak tanya bikin macam one, two, three, go. Terlalu banyak tanya memang kau paling bego. Three, two, one go Gua tanya ulang lagi awas nanti kau lego Hey this is Niko Boga with my nigga Nati Bob Hanya mau mengimbau dan tak pernah untuk stop drop. masih dia tanya pantun non stop I stop terlalu banyak tanya macam plot. Ande Saya cuma bisa bilang barang jalan biasa jadi santai Kan tinggal tanya-tanya macam saya ini sedikit lagi di banteng. Barang terputus sayang Kasih laju terus goyang Saya sudah pernah bilang tapi kamu masih Jalan biasa saja Tanya baku tanyakan sebagai apa Tinggal mau bos sampai yosa Ini yang dong bilang sibuk murah rumah. Bareng terputus sayang Kasih laju terus goyang Sang sudah pernah bilang Tapi kan masih ulang Bareng ada jalan biasa saja Tanya baku tanyakan sebagai apa Tinggal mau bos sampai yosa Ini yang dong bilang sibuk murah ha Punggung dinya turun ke bawah sampai kirinya